пасовок там на луці, на мойого нянька по маминці, і на мой веру, а заспав я, прийшло кумі дівча збудило мене, Но справдив я в оку свої, Ісус і відділа по віджемі, відділам їх і на поляні, там ся вовку пасли на отаві, відділам їх і на поляні, там ся вовку пасли на отаві. Ісуся дівчино полюбила, як єсня на полю забудила, ти ми подай свою ручку, я тя хочу жати за жіночку, ти ми подай свою ручку, я тя хочу жати за жіночку.